Astăzi este despre a judeca. Sunt la un târg de discuri vechi și îmi place foarte mult tabloul ăsta pentru că este cu ca și cum ar fi toți ochii ăștia pe mine. A judeca este a critica în dicționar, însă, după părerea mea, a judeca este uh, cum am aflat eu la școala de coaching, eu mă judec foarte mult pe mine prin faptul că îi critic pe ceilalți. Și mă gândesc că a judeca este a decide că nu ești ok, după ce că oricum toți oamenii decid că tu nu ești ok, mai decizi și tu. Așa că să ne mai îmblânzim puțin. Ceau!